বহুদিনৰ পৰা বাট চাই থকা স্বাস্থ্য বিভাগৰ এডভাৰটাইজৰ এডমিট কাৰ্ড ওলাই আহিছে এইটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ ওলাইছে আজি অলপ আগতেই government of Assam combined written examination for grade four post directorate of medical education Assam directorate of health services Assam directorate of health services family welfare Assam director of AYUSH আছামৰ পৰা আপোনালোকে যিবিলাক গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষা দিবলৈ বাইছ তাৰিখে জানুৱাৰীত ৰৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল ইয়াৰ পিছতে গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে নন টেকনিকেলৰ ওলাব এডমিট কাৰ্ড এইটো বাইছ তাৰিখৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ওলাই গ'ল এডমিট কাৰ্ডৰ ডাউনলোডৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্টত দিয়া আছে ধন্যবাদ